Хай, хай, хай, мазафака, с вами я, Лакер. И сегодня я бы хотел вам сообщить, э, что сегодня, по московскому времени, помимо того, что я сниму ролик про обзор игр на Xbox, я еще и, возможно, сниму э, let's play, как я играю со своими, ну, со, ну, вообще, как я сам со своими друзьями играю. И вот в такую замечательную группу, как «Танки онлайн». Вот. Данная игра довольно-таки интересная, потому что у нее, во-первых, оформление самого сайта, мне кажется, довольно-таки хорошее. Вот есть свой ТВ, микроблог в Твиттер, канал на YouTube, группа ВКонтакте. И также есть сувенирный магазин. Ой. В данном э, сувенирном магазине вы можете купить э, разные футболки, возможно, брелки и так далее. Вот. И если вы хотите, чтобы я снял летс... ну как, не let's play, а просто как я играю в эту игру, э, вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И вот. И если вам понравился этот ролик, э, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и так далее и тому подобное. Вот. Я решил даже показать ролик. Я в эту игру давно не играл. Ну, Вот. я вам показал краткий ролик по этой игре. И вот, думаю, на этом мы закончим. Ждите я, наверное, буду снимать ролик ближе к часу, к двум, я точно не знаю. Вот. И на этом все. Спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.